Buenos dies a todos, bon dia a tothom. Moltes gràcies a, moltes gràcies a Pirates també per, per donar-me l'opció de presentar una mica de la nostra experiència. És una molt petita, molt microexperiència. Em presento amb, molt breument, després explico una miqueta el context de l'Ella i el que és l'agrupació d'actual gent de l'Ella i algunes experiències de participació que hem intentat tirar endavant no amb, no amb tant d'èxit, clarament, com, com el cas de, de la llei de transparència que ara, que ara ens explicàveu també. No? Aviam, jo, jo també podríem dir, aviam, jo soc periodista de, de, de formació i m'he dedicat bàsicament a la comunicació corporativa. Uh, fa 15 anys vam decidir anar a viure a l'ella, mm, vivíem abans a Barcelona. El grup de la política el tinc també perquè vaig tenir la, la sort de treballar al cabinet de premsa de l'Ajuntament de Barcelona en l'època que Pasqual Maragall era alcalde i amb un equip de regidors molt, molt, molt potent en aquell moment. Estic parlant dels anys 80, de finals dels 80. I, i després, bueno, vaig seguir la meva vida professional sense més i va ser quan ens vam traslladar a, a l'Ella, un, on, on, on el sentit de comunitat vivint en un poble jo penso que es percep molt més que quan estàs a, a ciutat i que una mica fruit de, de converses entre amics i, i, i, i de veure que potser, ens, ens, potser, teníem la, potser teníem que tenir la possibilitat i la capacitat de participar més en la vida pública i de participar més en, en els assumptes del, del poble, valia la pena fer alguna cosa. No? Eh, tots fugien molt de, de la idea d'estar de, en un partit polític perquè, perquè eh, aquest escrèdit dels partits polítics no és una cosa nova, segur perfectament, és una cosa que ve, que ve, que ve de lluny, i per tant buscàvem fórmules de fer-ho diferent i de fer política de forma diferent, i per això també no vam constituir un partit polític com a tal, sinó que vam crear una agrupació, com us, us comentaré. No? Aleshores, l'experiència també que, que tenia relacionada amb temes de participació i de transparència venia molt també de la meva participació a Ciutadans pel Canvi durant una època i fa cosa de dos anys aproximadament m'incorporo al Partit Pirata amb una mena de, de, de, de, doble, no? de doble via, la local per una banda, amb, amb gent l'ella i una mica doncs, la política amb un sentit diguem-ne més ampli no? a, a, amb el Partit Pirates de Catalunya. Vale, aleshores, explica una miqueta que Viamalella és un poble petit, és un poble de menys de 10.000 habitants, estem situats al Maresme, també és una comarca llonganissa, eh, com, com explicava abans el, sobre, sobre València, nosaltres estem a la part baixa, la nostra capital és Mataró, tot i que depenem molt de, de Badalona des del punt de vista administratiu, de sanitat, etc. És un, és un poble mm, que té una renda que té una renda elevada, és un poble que, té, que socialment podem considerar que és un poble més aviat conservador o més aviat de dretes, uh, eh, generalment, o sigui, des d'un punt de vista gener... Mm, ampli, eh? uh, com, a, com, a, com a societat social majoritari, diguem-ne. Uh, I és un poble dormitori, que és un aspecte també important a tenir en compte, i amb una urbanització dispersa, amb la qual cosa les urbanitzacions es situen eh, molt lluny del centre, on es cou tota la vida és en el centre, en el nucli, i eh, la gent doncs, habitualment ve a Barcelona a treballar i, i torna a l'illa a, a dormir. I aquestes persones eh, ni participen gaire de la vida política, ni de la vida ni del dia a dia local, eh, ni tampoc tenen un interès especial en fer un seguiment de si la cosa va o no va. No? Això és un aspecte que, que, que greuja encara molt més les iniciatives de, de participació política perquè no només eh, ens trobem amb, la, amb el que es troba tothom, no? que tots també ho podem compartir d'alguna manera, que és que, que realment en aquest país encara tenim una molt poca cultura política, però és que a més a més eh, en ocasions tampoc es vol tenir tampoc, tampoc hi ha massa interès no? en, en, en, en, en preocupar-se d'allò que és públic. Aleshores, com us comentava abans, nosaltres comencem a, a mobilitzar l'any 2007-2006, creem una associació, eh, busquem la manera de, de, de com participar en la vida política, veiem que la, les opcions són tres, crear un partit polític, eh, participar com a associació o com a entitat en coalició amb un partit polític existent, o si no, muntar, organitzar una agrupació electoral eh, que senzillament requereix doncs, mm, buscar signatures entre els electors d'aquella població suficients com perquè la Junta Electoral aprovi una candidatura d'una llista de persones eh, amb les mateixes condicions que qualsevol altre partit polític. Aleshores nosaltres vam, vam optar per aquesta tercera via, també amb el discurs d'explicar de, que no érem un partit polític, de que nosaltres enteníem que la política s'ha de fer eh, Mm, des de qualsevol eh, situació eh, mm, vital, inclús eh, des d'una associació, per suposar, des de qualsevol entitat, que és una responsabilitat i que és, un, és una obligació també d'alguna manera, és un, és un dret, és un deure també com ciutadà al participar de la vida pública, l'intervenir en la vida pública, en, en buscar la codecisió en, en, tot allò que, que, que és públic i per tant nosaltres amb, amb aquesta idea d'agrupació electoral doncs, ens vam posar un dia a recollir signatures, no un dia. La llei fixa molt clarament quan s'ha de fer, en quins períodes, de quina manera i, i, bueno, i amb, les, amb els inconvenients que era la primera vegada que ell es feia eh, això, doncs ens, troba, ens trobàvem doncs, convidant a la gent a anar al despatx del secretari que està tot just al costat del despatx de l'alcalde i a passar per allà, fitxar no? i dir nosaltres signem perquè gent de l'ella es pugui presentar a les eleccions. No? Uh, com a municipi de menys de 10.000 habitants, amb 150 signatures nosaltres ja fèiem, però és veritat que el secretari va posar uns horaris molt limitats, uh, uns dies molt limitats i, i, i la, la, la qüestió, diguem-ne, no, en aquest sentit no era fàcil, eh? no, no era tan fàcil com podia, com podia semblar. No? Aleshores, eh, perquè veieu aquí us he posat una miqueta un, un, un quadre de, de, de les forces polítiques a l'ella. Eh, sempre a l'ella hi ha hagut algun partit independent, no agrupació, però sí partit independent, diversos, eh, la Lliga Social, el COR, amb el Parella, etc. Eh, en aquests moments bueno, governa Esquerra Republicana amb el PSC i justament la setmana passada, bueno, a principis de, del mes de novembre, s'ha signat pacte amb Convergència i Unió, i, i gent d'Alella, doncs, eh, que, que ens vam presentar per primera vegada el 2007, vam assolir aquest primer, aquest primer escó sense tampoc esperar-ho massa i a les eleccions del 2012, de 2011 vam doblar el número de vots, vam aconseguir un segon escó i, i vam passar a ser tercera força eh, amb una situació en la que la resta dels partits mm, perdien una miqueta de pistonada i, i tot i que Esquerra doncs, sempre en aliança amb, amb un tercer, que aquí no ho ha posat per la complexitat, però bueno, amb el 2003 i 2007 va ser amb una entitat ecologista que es diu La Garnatxa i el 2011 amb una plataforma d'entitats que es diu Sumem per ella, doncs sempre mm, diguem-ne té una potència, una majoria absoluta molt còmoda, molt confortable per governar. Aleshores, fins a l'oposició la conformàvem amb, amb Convergència i el PP, Uh, ara això ja no és així, vull dir, ara ja, ja no sabem com serà perquè també el PP la veritat és que està ja bastant absent de, de, de la vida local mm, per, per qüestions purament personals, eh? el candidat no es tornarà a presentar, en fi, és igual, no té massa importància. I, i bueno, el cas és que sí que és veritat que, tot i que Convergència és un partit sòlid i potent i ha estat fent oposició, mm, majoritàriament nosaltres pensem que realment la posició a l'Ajuntament de l'Ella bàsicament s'està fent des de la gent l'Ella, bàsicament. Tot i que amb, no amb totes les... les no, amb, no sempre amb, amb, com ens agradaria, no? També s'ha de dir, no, sé com, no sempre com ens agradaria. Aleshores, el, la idea nostra, diguem-ne, per tant, era una mica la nostra aposta era anar com a agrupació electoral, venint d'una associació cívica política, centrant-se en, en, en resoldre els problemes del poble, intentar ser veu també dels nostres votants i intentar impulsar aquelles iniciatives més ciutadanes, més, més, més, més, més de baix. El, el nostre sistema de funcionament és un sistema de funcionament assembleari 100% i també doncs, la nostra crida era a treballar conjuntament, a deliberar conjuntament per resoldre aquelles, aquells temes que volem millorar en el poble, fugint de les ideologies més de dretes i d'esquerres. I evidentment doncs no, tampoc hi ha una estructura eh, jeràrquica important, no? ni molt menys. Aleshores nosaltres com a, com a reptes teníem totes les nostres polítiques de participació, Eh, no han reeixit gaire, és a dir, a l'Ella encara, per exemple, no té un reglament de participació ciutadana, justament ara sí està treballant, però nosaltres ja portàvem en el, en el, en el programa de 2007 el tema de pressupostos participatius, eh, el tema del reglament, bueno, totes les iniciatives diguem, relacionades amb, amb aquests aspectes i, i no reeixim, no? No, no acabem de reeixir. Eh, de fet, mm, per exemple, el govern va començar a organitzar en el mandat anterior reunions de barri per intentar cursar les necessitats de la ciutadania i intentar doncs, eh, fer un intercanvi d'impressions amb, amb, amb la gent barri a barri o nucli a nucli. Nosaltres enteníem que aquesta era una bona manera de, de, de, de, de recollir no només les, les, les, els desitjos i les voluntats, sinó de plasmar-les després en els pressupostos municipals, i per tant, nosaltres vam donar sempre suport a aquestes iniciatives de, de trobades ciutadanes, inclús fèiem bustiades nosaltres personalment eh, per reforçar la convocatòria que feia el propi Ajuntament, eh, preníem nota no, de les demandes de la gent, intentava després lluitar-les en, el, en els plens i, i bueno, la, les reaccions dels partits mm, a, a l'ella sempre han sigut molt negatives eh, quan, quan fem coses d'aquest tipus. Eh? Eh, nosaltres busquem justament empoderar el ciutadà Mm, donar-li, fer d'altaveu i, i, i sobretot que allò que es demana, que allò que surt d'aquelles mm, trobades després tingui un trasllat a, a la gestió municipal via pressupostos i, i la cosa doncs, no, no, no acaba de tirar. No? Després hi havia una altra qüestió també eh, per nosaltres important, que era tota la part de planejament urbanístic. Eh, aviam, s'ha de dir que amb el que és participació local, sí que és veritat, sí que comparteixo amb el que deia el Marc, que hi ha experiències molt reeixides, però jo penso que l'encossetament de, de les lleis és tan, tan fort i, i és tan garantista que és molt difícil realment que dels processos participatius reglats que tenim en aquests moments, sigui per exemple tota la, tota la, tota la legislació relacionada amb el planejament urbanístic, amb les agendes 21, etc. Um, després és absolutament decebedor, decebedor per la gent i totalment frustrant mm, involucrar-se en, en aquests processos quan cap de les propostes o, o, o pràcticament mai mm, cap de les idees que sorgeixen o que es debaten o que inclús que, que van tenir un suport important queden reflectides després en els, en els documents de, eh, de govern. No? Per tant, després de fer tot el procés de participació ciutadana al planejament urbanístic de l'Ella, al llarg de quatre anys, el mm, que tenim amb el, amb el document d'aprovació inicial ja aprovat mm, és un recull, és un descriptor de lo que van ser aquelles jornades. Cap proposta ciutadana es va incorporar en el planejament urbanístic, no? cap ni una. No? Aleshores, bueno, en aquest sentit, mm, crec que, que les grans dificultats que tenim com a ciutadania, eh, ja no parlo de, de l'agrupació, és que realment les lleis, les lleis que tinguem serveixin d'alguna cosa, serveixin. Eh? I, i crec que serveixen poc. Les lleis que tenim, insisteixo, de, del que són les, els processos reglats de participació. Amb el tema del programa electoral, re, només fer una pinzellada, no? que vam intentar també fer una crida perquè persones significades pels seus coneixements del poble, per la seva trajectòria, pels seus... Eh, eh poguessin fer aportacions al nostre programa, és a dir, no hem, no hem mirat mai i entenem que ha de ser així, no? Es, hem de buscar les maneres no? de fer programes electorals que realment signifiquin que cadascú de nosaltres tinguem unes, unes, un, un mínim anàlisi no? de la situació, de quina és la situació, de a on volem arribar i de que utilitzem tot el coneixement compartit per arribar-hi no? en, aquesta, en aquesta situació desitjada. No? I això és el que ha de tenir també un programa electoral, i després que aquest programa electoral sigui um, ehm, si pugui fer un seguiment, no? un seguiment de, de comptes, no? si pugui, aquest, aquest, aquest aspecte del seguiment de comptes també és un gran dèficit que tenim en democràcia. Uh, va haver una experiència interessant des de Ciutadans pel Canvi, Amigó, precisament, no? de crear un sistema per um, fer el seguiment de l'obra de govern, de l'acció de govern, en base a tota una sèrie de mesures eh, identificades, amb, amb, algunes, amb alguns, eh, lògicament, de l'acció, la, de la, de no, no, no en tota l'acció de govern, i, una, i un sistema de seguiment i avaluació. Si tinguéssim un instruments d'aquest tipus a nivell local, també permetríem exercir una, una democràcia més, de més qualitat a les persones, no? Perquè si volem participar necessitem informació, però informació de qualitat, i necessitem una transparència que en aquests moments tal com està organitzat eh, tal com estan organitzats els ajuntaments des del punt de vista normatiu i no existeix, és a dir, de què serveix que tinguem períodos, d'al·legacions per les ordenances fiscals, per eh, els propis pressupostos, etc. Si després quan arribes a l'Ajuntament i piques a la porta i dius, aviam, vull consultar aquest document, aquest document a millor Eh, és un document de 150 pàgines que tampoc te'l donen amb un suport informàtic, a més a més és impossible digerir-lo, que té un llenguatge encriptat impossible que qualsevol ciutadà l'únic que fa és desmoralitzar-lo no? i, i, i deixar-lo fora de joc. No? Aleshores ens falta, diguem-ne, articular sistemes més, més humans no? per entendre la política, per seguir-la i aleshores sí que podem demanar i sí que podem exigir-nos compromís, participació, etc. Bueno, us poso també un retall d'unes quantes imatges de les nostres campanyes. Nosaltres volíem que la gent, eh, bueno, el primer any, en, en el mercat municipal de l'Ella, que és un bueno, un típic mercat de poblet, es destina tot un, tota la façana perquè, eh, per fer la típica enganxada de cartells, d'acord? Nosaltres no havíem pensat en l'enganxada de cartells, no havíem fet cartells i aleshores vam decidir mm, fer uns cartells grans, que són aquests que teniu a la dreta, perquè la gent apuntés no, en, la, en el mercat, que és el que volia no, de l'ella, i vam substituir els nostres cartells electorals, eh, que eren aquests que veieu a l'esquerra, per, per uns cartells enormes on, on forces nens van, van escriure i també gent. No? A la campanya del 2011 vam fer una campanya bastant diferent a l'anterior. Bueno, nosaltres vam fer l'eslògan aquest Vota't, no sé si la Muriel riu per això, perquè el 2007 teníem el Vota't com a, com a eslògan a, eh, a, les nostres, a les nostres municipals i i bueno, jo crec que és una de les coses també potser més valorades no? entre la població i les nostres campanyes perquè bueno, intentem una mica trencar i, i fer-ho diferent. No? Ens vam muntar aquestes... Va ser l'idea d'una ciutadana, no? el pocket bowl, li deien, no? el bot de butxaca, que el podies portar a qualsevol, a qualsevol butxaqueta no? i tenies doncs, una mica pues, doncs, tota la gent que participava a la llista, eh, bueno, coses així eh, fàcils. No? I després en els nuclis i barris doncs, vam posar els nostres candidats, o sigui, vam intentar una mica també de fugir d'aquesta idea de, de, la, de la candidata eh, per intentar doncs, donar el joc a totes les persones de, de la llista allà on eren conegudes, no? en el seu nucli de població i tal, amb aquests cartells que teniu aquí, es veuen més petits però que eren iguals que, que els altres. No? I després, evidentment, publicàvem veieu aquí a la dreta, doncs el nostre, com, com ens financem, no? com, com aconseguim els diners per fer les campanyes, en què ho gastem i, i, i bueno, bueno, aquí us he posat també algunes imatges d'algunes petites eh, allò, campanyes no? que, que intentem tirar endavant. Mm, ja, ja us dic, no sempre amb tota l'èxit que voldríem. A l'ella hi ha una finca magnífica, que, que són els escolapis, que és un, és un recinte que equival a, al Parc de la Ciutadella de Barcelona i podria ser perfectament doncs, un gran parc per tot el Baix Maresme. I bueno, com és privat, doncs és privat, no? I, I per tant no hi ha res a fer, tot i que va ser l'escola de l'Ella, etc etc. Ah, és privat, aviam, és privat perquè algú volia fer un hotelet i l'Ajuntament no li va deixar fer i aleshores s'ha convertit en una víctima de, de, del, bueno, de l'expoliació, d'aquesta condició immobiliària no, d'alguns bancs, no? i ara mateix doncs, és propietat de dos, de dos bancs. Vam aconseguir, eh, a través de mocions, a través d'una insistència en els, plen, en els plens forta i d'intentar també amb els resta de grups del, del, de l'Ajuntament la, que es prengués consciència sobre la necessitat d'impulsar la, la rehabilitació d'aquests espais i bueno, finalment es va fer un acte públic eh, la, molta gent va, va participar, o sigui, segurament és, jo crec, jo recordo, el recordo com a l'acte públic amb més participació que, que hi ha hagut a, a l'ella. És veritat que molta gent de l'ella va estudiar els escolapis i, i que tothom no, no entén com pot estar amb una situació tan degradada, no? Però el cas és que la frustració per part nostra és, és, a, és aquesta de dir, bueno, Mm, l'Ajuntament no pot fer res, l'Ajuntament no pot fer res, això és privat, l'Ajuntament no pot fer res, no? I amb això ens quedem. I, bueno, i aquí teniu també algunes altres imatges d'algunes altres cosetes que hem anat fent, eh, sempre doncs, mirant amb d'intentar doncs, acostar-nos a la gent, de, sobretot de, de ser capaços d'actuar com a representants, no? de, de portar la veu i, les, i les necessitats de la gent en el ple. No? O sigui, ens sentim en aquest sentit pues això, senzillament vehicles, no? Vinga, i aleshores pues, amb, amb, amb aquesta voluntat de, de, de trobar noves formes de, de fer política, també per nosaltres, Pirates també és una oportunitat no? per, per, per, per aconseguir també, diguem-ne, en moltes ocasions inclús eines no? que ens fan falta, perquè si la gent és... Mm, o sigui, si la, si la gent, si tots tenim poc temps no? per, per dedicar-nos, si tots tots anem com anem, eh, tot, tot allò que podem sumar, tot allò que puguem, diguem-ne, unir, és, és bo per, per fer camí junts. Això és el que volem fer, eh, fer camí junts, eh, entre piretes i, i gent de liga. i moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies. Tenemos aún unos minutos para hacerle algunas preguntas. Uno, dos, tres, ya por este orden. Hola, ah, Hola. Hola, soy Francisco Cervera de Mollete del Valles. Eh, mira, ahí te estamos escuchando con, muchísimo interés, más que nada, porque nosotros en Mollet tenemos serios problemas. Por ejemplo, eh, hay mucha información que es referente a los consorcios, a las empresas privadas. Eh, no tenemos manera de poder acceder a esa información. Necesitamos poder acceder a esa información para saber qué puñetas hace el ayuntamiento. ¿Cómo gaitas lo hacemos? ¿Qué experiencia, o sea, qué, consejos nos puedes dar desde tu experiencia, por ejemplo, para que te hagas una idea? Valles Visión, Visión eh, la controla el Grupo Lavinia. La está gestionando el Grupo Lavinia. En Maresma, eh, Mataró, la televisión de Mataró también. Eh, hay un millón de euros cada año que se destina a esta bazofia. ¿vale? Realmente tendríamos que mi mano a esto y decir, oye, ¿en qué cojones os estáis gastando la pasta? ¿Vale? ¿Cómo es posible de que el primo del alcalde de Barents sea el jefe de programación, que el hermano de Montserrat Tura, ¿de acuerdo?, sea el, jefe de no sé qué cojones del consorcio, ¿vale? Es decir, pero es que no nos dejan. ¿Por qué? Porque son consorcios o son empresas públicas y no podemos entrar y no nos dan la información. Y bueno, sí, le montamos el escándalo por el Facebook y tal, pero no, no conseguimos nada. Entonces, aquí quizá tu, experiencia a lo mejor nos puede ayudar. Venga, gracias. Sí, a es que realmente no quieren darla. O sea, es que no quieren darla y como no lo quieren dar, lo tienen tan fácil para no darla que ahí sí se queda, ¿no? Entonces, mm, yo te diré que yo tengo muchos problemas para que me den información soy regidora. O sea, yo tengo que hacer instancias por escrito, las presento y no me las contestan y, pido que me las contesten y no me las contestan, o sea, es brutal, entonces no sé qué hacer, o sea, yo he ido al síndico con, ¿sabes?, a, pedir, mm, a pedir que se revisen las cuentas, ¿vale?, porque hay una serie de anomalías contrastadas por los propios informes de la intervención y el síndico me dice, me, me, o sea, la sindicatura, ¿eh? me, hace, me contesta con una, respuesta tipo mm, absurda que, que me presente allí que lo haga por el conducto oficial. Entonces digo, bueno, a ver, no entiendo nada. O sea, estoy entiendo desde la página web. O sea, realmente no lo ponen fácil, no, no, no hay... A ver, eh, quizás puedes, puedes, intentarlo con el Cindy de ¿vale? Quizás puedes intentarlo con el Cindy de Greuges, eso es lo que te aconsejaría. Y que lo hagas con recogiendo firmas de gente. A nosotros esto nos funciona, nos, nos funciona, es decir, hicimos una, eh, una campaña, cuando a ver, este, este, en este gobierno se pretendían gastar 7,5 millones de euros en un casal y los grupos que estábamos en aquel momento en la oposición nos pusimos de acuerdo, hicimos una recogida de firmas y, eso le, ha ayudado al alcalde a poder eh, vestir un poco, eh, a ver, le ha ayudado a, fin, a tomar la decisión que tenía que tomar, ¿no? que es no hacerlo. ¿no? Pero respecto a cómo conseguir la, información, la única manera que tienes es el síndic de Greujas, que es el defensor entre el ciudadano y la administración. Si la administración no te da la información que necesitas, el síndic es quien te lo tiene que resolver. Porque una, pregunta que quería... Perdona, no, no, no podemos hacer ahora ir contra el no. Entre otras cosas, a, a, las 12, de 12 a 12 y cuarto había previsto un pequeño descanso con un pico a pica y algunas bebidas, o sea que si la haráis más, empezaremos más tarde, pero eh, mantendremos la hora de vuelta del descanso. yo, hay, hay posibilidad de debate esta tarde, hay una mesa esta tarde de una hora o lo que sea para ir hablando de estos temas. Entonces yo lo que había dicho era preguntas muy cortas, ¿eh? medio minuto, medio minuto para preguntar y medio minuto para responder. Las dos personas que tienen pedida <clears throat> la palabra. Una, la robo y ponerme el cronómetro como en el Parlamento. Bueno, eh, yo precisamente quería hablar de tema local rápidamente, ¿vale? Eh, ¿Cómo podemos, eh, yo no sé cómo lo veis y esta también es una pregunta para Marc, es la mitad, ¿cómo podríamos adaptar algo como, como este, este congreso abierto, ¿vale? No me acuerdo cómo para que fuera solamente los ayuntamientos, es complicado, ¿no? Pero tenéis, ya habéis pensado cómo hacerlo y en todo caso, si estuviera ¿Cómo creéis, ¿no? desde Aleya, que es la experiencia más cercana que tenemos en Piratas de, trabajo local, cómo se podría adaptar esto? ¿no? ¿Cómo, creéis que os podría ayudar? A mí me encantaría, ¿eh? O sea, a me encantaría contar con sistemas de este tipo, eh, seguro, o sea, vamos, o sea, y además creo que a luego otro tema es esa capacidad después de arrastrar a la gente o de enganchar a la gente para que participen, que eso es la gran dificultad siempre, ¿no? Pero claro, para hacer eso primero necesitas tener el sustrato de donde, donde es decir, si queremos hacer un programa deliberado, como se hace en Piratas, necesitaremos un sistema como el que tenemos en Piratas o similar. Si queremos hacer una consulta o una votación, necesitaremos un sistema como el que nos ha presentado Eduardo, es decir, que, sí, sí, para nosotros súper útil, desde luego. Eh, tengo ideas y creo que por la tarde lo podemos discutir más largamente. Última pregunta. perdona, ¿hay algo de orden eh, que te quieres decir? ¿no? Vale. Hola. Hola. la pregunta és, com a agrupació de, de, de lectors, vosaltres heu de recollir firmes cada cop que us presenteu a les eleccions? No? Cada cop. No valen les anteriors. Això Va. És que, que és el mateix que hem de fer tots els, bueno, els partits que no estem al Parlament. Va. Bueno, gràcies. Nosaltres una granja replegar també, per a que jo, per a poder-me presentar, jo una granja replegar també de signatures. Encara que tinc representació? és que nosaltres no en teníem en el Parlament ah, espanyol i per tant haurem de replegar 25.000 eh, signatures en tot el País Valencià. Bueno, moltes gràcies a tots els ponents i participants. Anem a fer aquest petit descans eh, i pica-pica d'un quart d'hora. Oh.